алейкум қазақ елі ал алматы қаласы мен мына бүгінгі эфирге шығып отырған себеп мынау сайлау жөнінде мынау кешелі бері бүгін мандатымды алдым деген үміткерлер көбейіп жатыр қуанып оларға сәттілік тілеп жатқан халық көп соған бір айтайын деймін, мынау енді әрине мынау белсенділердің көбірек болғаны қалаймыз ғой белсенділердің белсенді болғаны қанша дегенмен сәлем гүлзада аман аман сонымен <coughs> енді мен шынымды айтсам бұған өз басым қуанып отырған жоқпын сөздің шыны керек өйткені бұл жерде қуанатын еш нәрсе жоқ енді бәрі <coughs> мен үміткер болдым күресем соңына дейін деп жатыр енді ниеттері жақсы шығар дұрыс қой енді халық үшін күресу керек бірақ та дәл мынандай жағдайда бұл күрес емес мына биліктің политехнологтарың ойлап берген сценариймен жұмыс істеу деп есептеймін өз басым ассалаумағалейкум ерік аманбысың қазір әлі округтан белсенді болып жүрген мына елдің жоғын жоқтап мұңын мұқтап жүрген белсенді азаматтарымыз түсіріп жатыр әр округтан бес алтаудан енді халық кімге дауыс береді енді сол бес алты жаңа белсенділеріміз үміткерлеріміз бәрі өздеріне сенімді ал мен ойлаймын дәл осы жағдайда біреуінде де шанс жоқ ешқандай енді мынау үміткерлер ренжімес деп ойлаймын бірақ мен өз ойымды айтып отырмын бұл жерде не де болса алдында да эфирге шыққан айтқам не үшін бұл бір округтан төрт бес белсендінің шығуы бізге тиімсіз екенін тағы да айтамын бұл бізге жақсылық әпермейді бұдан біз тек қана ұтыламыз әркімнің жеке амбициясы бар мен айтып едім сол кезде халықты ойласаңдар бір округтен түсіп жатқан төрт бес белсенді келісіп араларыңа бір ақ адамды қойыңдар сол кезде ғана халықтың берген дауысы бөлінбей жарылмай бір адамға беріледі сол кезде ғана аманаттың қойып отырған бір мандаттық жүйеменен арамызға кіргізіп отырған кандидаттарына мен күресуге болар еді сонда бізде шанс көбейер еді мына өз белсенділерімізді парламентке өткізуге ал мынау жағдайда біздің шансымыз нөл болып отыр мынау жаңағы пессимист халық бар бұның бәрі биліктің ойыны деп отырған енді ешқайсысы өтпесе онда дәл сондай болып шығады солардың айтқан солар рас болады да мынау осы сайлауды қолдап қайтсек белсенділерді сол парламентке өткіземіз деп жүрген біз шын мәнінде қуыршақ болып қаламыз дәл осы жағдайда қуанып ойбай құтты болсын сәттілік болсын деп деу емес дәл осы жағдайда мен жылағым келеді өйткені мынау белсенділер сондай үміткер болып отқан әр округтан бір біріне кедергі келтіреді бірінің даусын бірі алады дауыс бөлінеді сондықтан ешқайсысы да өтемейді ал мынау аманаттың кіргізіп отырған жаңағы бір мандаттық жүйемен үміткерлері олар да қазірдің өзінде гарантированный кем дегенде 30 пайыз дауыс олардың қалтасында қазір кем дегенде 30 пайыз ал бізде барған 4-5 белсендіміз дауыс бөлінсе әрқайсысынан 5-10 пайыздан алса неге жетеді ол ешнәрсеге жетпейді бұл жерде жарты пайыз көбірек алған адам парламентке барады мен тағы да айтам, әлде де кеш емес сайлау үгіт насихат науқаны енді басталды келісіңіздер де біреуіңіз ғана қалыңыздар егер шын халықты ойлайтын болсаңыздар егер мынау шын мәнінде қуыршақ болмасаңыздар бір ғана бір округтан бір ғана белсенді қалсын болды бәріміз соған жұмыс істейік соны өткізуге халық болып атсалысып ал ондай болмаған жағдайда бізде шанс жоқ ешқандай мен бұл жерде жаңағы <coughs> бұл жерде анау небір сауатты академик профессорларымыз да барып жатыр бәрі де өзіне сенімді бәрің ешкімнен кем емеспін деп шындығы керек жеке бастың амбициясынан аса алмай жатыр шын халықты ойлап отырған адам жоқ сияқты бұл жерде ерік ақша халықтың мүддесі үшін құрбан құрбандық қаша беру керек болды мен осыдан үш күн бұрын шыққанмын келісіп бір адамды қалдырыңыздар деп бір округтан бажылығы 29 мандат 29 округ әр округтен 4-5 белсендіден қатысып батыр. қандай шанс болу мүмкін мысалы 100 адам бір, бір кандидатқа дауыс берген дұрыс па әлде сол 100 адам сол 100 адам дауыс беретін 5-6 кандидатқа берген дұрыс па ал ана жақта аманаттың үміткер отыр шырт түкіріп оған обеспечен отыз пайыз отыз бес қырық пайыз дауыс а мен бұны айтып отырған себебім оған толық көзім жетеді менің оларға бюджетниктер мына армия полициясы бар врач жаңағы дәрігер мұғалім бәрі соларға береді өйткені оларға жоғарыдан бұйрық келеді осыған дауыс бересің бүкіл жақын дарыңды туған туысқаныңды апарып дейді оны бақылаушылардың бәрінде дәл менің өз сөзіме бақылау любой бақылаушы бұның алдында бақылаушы болғандар мен бұл сөзім дәлелдеп береді дәл сондай болатын. өйткені бұған дейінгі сайлауларда талай көрдік ол жерде және де сайлауға любой сайлауға баратындар көпшілігі сол мемлекеттік қызметкерлер госбюджетниктер э, солар ғана барып дауыс береді солар бүкіл жарандарын жақындарын алып барады сол жерде бюллетендерін ұстап тұрып кімге дауыс бергендерін қанша адам алып барғандарын бәріне тікелей бастарыны сайлау учаскесінде видеоотчет береді өйткені бұйрық сондай болған және бола береді де баяғы жартас сол жартас қой бізде сондықтан мен айтып отырмын ол минимум 30 пайыз олардың уже қалтасында олардың өздері болмаса да билік соларға алып береді сол дауысты ал соған күресу қалай күресеміз біз төрт бес кандидатта отырмыз бәріміздің дауысымыз соларға бөлінеді бес он пайыздан соны түсініп отырып бәрі кандидатқа ұсынып алатындар алып алды бәрін бәрі қуанып жатыр енді мен қуаныштарыңызға су сепкендей басқан шығармын бірақ та шындық осы егер шын халықты ойлайтын адам дәл осы жерде өзара келісіп мына бір округтағы кандидаттар белсенділер бір ақ адамды қалдыру керек еді және сол адамға өткізуге бәріміз жұмыс жасауымыз керек еді мынау бүкіл халық болып енді қазір бұның бәрі бірін бірін аяғынан шалу мен өткенде бір штабта отырғанда сөз болды кандидаттардың көп болған болғанша сөйбе көп апарайық содан дауыс бөлінеді да аманаттікілердің дауысын алып қоямыз дейді оларға дауыс аз жиналады дейді біз қандай нәтиже күтіп отырмыз бұл жерде біз бұл жерде аманатты өткізбеу емес мына белсенділерден шыққан үміткерлерді өткізу керісінше айтып отыр ғой аманаттың дауысын ала алмайсыздар қан айналымы өте жақсы жүреді мына суставтың бәріне өте полезно женский гормондарды бөледі у кого низкая потребность кімде ранний климакс цикл восстанавливается миома по женски бесплодие болса соның бәрін емдеп береді осы бесплодиядан қаншама экоға барып балалар түсіп қалып қайта қайта көтере алмай жүрген адамдар осы шакширдан спокойно бала көтеріп жатыр вот результат бұл бізге сауап қой сауап иә осындай шакшир деген природная виагра өтпеген жағдайда өтпейді егер де бес процент дауыс жинай алмаса ақшалар да қайтпайды не өздері парламент креслоге бара алмайды не ақшасыз қалады ә, оның үстіне халықтың алдында жексұрын болып қалады қарабет болады нәтиже сол болады бұл жолы егер де өтпейтін болса әне мен мен 99 тоғыз пайызға сенімді отырым отырмын олардың өтпейтінін егер де іштеріндегі жаңағы биліктің сценариймен ойнап жүріп өтірік белсендімін деп белсенділерді халықты алдап жүргендер болмаса шын белсенді шын ұлтшыл шын халықшыл үміткерлер өте алмайды бұл жерде өткізбейді ал егерде бір адам болса сол бір адам қалатын болса бүкіл халық болып соған жұмылға күрессек өтуге мүмкіншілік болар еді ал дәл қазір ондай мүмкіншілік болмайды ау деп мен қорқып отырмын ә, гүлзада дұрыс қарызданып қабылданып елден мен қайыр сұрап десек те болады алып жатыр бұның бәрі мен өз басым ойлаймын гүлзада жеке бастың шірік амбициясы мен лайықпын мен сенімді маған бәрі дауыс береді деп бәрі де сөйтеді мен жеңілемін деп бармайды ғой жерге барғандар екі ортада сорлайтын баяғы халық мына халық біздерден үміт күтіп отыр ғой осы жүрген белсенділер бір нәрсе қылар жүгіріп жүрген деп ал біз не істеп отырмыз өз аяғымыздан өзіміз шалып отырмыз біле тұрып көріп тұрып түсініп тұрып осындай жағдай болып отыр мен сол бүгін көріп отырмын анау да мен мандат алдым мен тіркелдім қуанып жүр оған елдер ел елде қуанып отыр соңғы нәтижені ойласақ не болады екі саусақты мұрынға тығып екі мұрынға тығып тағы да маңырап қаламыз ботаханым әрине мен мен ойлаймын заңсыз ба заңсыз емес па бірақ бұл дұрыс емес әрине және де бұл одномандатныйдан түсіп отырғандарға кеше ғана аманат өздері шешіпті аманат жаңағы бұның алдындағы сайлауда 70 процентті жинаған партия ретінде жаңағы жарна төленбейді өңшең ұрылардың партиясы бұл коррупционерлердің партиясы оны бәріміз де білеміз ғой оны жасырып не қыламыз енді бұлар таза мынау жаңағы одна мандатныйдан өтіп отырған миллион елу мыңның күшіменен осы сайлауды өткізбекші өтірік сайлау шындығы керек енді мен бұның алдында иә үмітім болды менің бір бес алты белсенділер өтсе екен деп соған жұмыс істейміз ба деп да үш күн бұрын эфирге шыққам сонда айтқан мен осы немді біреуін қалыңдаршы келісіңдер де дауыс бөлінбейді деп оны ешкім тыңдамады ешкіме олардың ешқайсысы жеке басының шірік амбициясынан аса алмады шыны керек қой ол бұны маменкілеп не керегі бар енді мен бұл эфирді мынау көрген үміткерлер іштерінен боқтап отырған шығар турасын айтқан туғанына жақпайды дейді мен мен ақ жақпай ақ қояйын сіздерге бірақ шындық осы ешқайсыңыз өте алмайсыздар бұл неден бұл сайлаудан дауыс ала алмайсыздар дауыс бөлінеді өйткені енді ол көзге көрініп тұрған нәрсе ғой мен неге бұндай істеп отырғандарыңызды түсінбеймін сіздердің ше неге әрқайсыңыз өтіңіздің аттарын шығару ма сонда <coughs> бұдан кейін айтып отырмын ғой егер дәл осы күйінде жалғаса беретін болса ешқайсыңыз да өтпейсіздер аманаттың <coughs> аманаттың <coughs> үміткерлері өтеді неге де айттым оны менің жаңағы айтқан сөзіме олар жаңағы фотоотчет береді бүкіл жақындарына апарып бастықтарына оны бүкіл бақылаушылар біледі қай қайсысы болса да менің сөзімді дәлелдеп береді өйткені өзіміз көріп жүрміз бақылаушы болып жүрміз барған жерде сайлау учаскесінде бюллетенді көрсетіп тұрып сол жерге фотоға түсіріп соны отчет жібереді бастықтарына бұл жүз пайыз сондай және де мына сайлауға баратындардың да көбісі дауыс беретін көбісі бюджетниктер мына қарапайым халық бізде осындай жағы келгенде өте бая ғой пассивный көбісі бара бермейді баратындар жаңағы бюджетниктер және олар бюджетник болғанда да бұйрықпен барады бар дейді барады амал жоқ оларға жұмыссыз қалам дейді ә, премия кеседі дейді анау дейді мынау дейді сондықтан бұл жерде көп дауысты алатын аманат енді дәл мына істеріңіз мен құптамаймын қай қайсыңыз болсаңыз да мен ішінде сыйлайтын не бір белсенді азаматтар бар ағаларым бар інілерім бар қарындас әпкелерім бар сіздердің көңілдеріңіз келсе де осы айтарым осы мен сіздерге әлде сол кеше емес кеткен миллион кетті халық үшін соны құрбандыққа шалыңыздар да өзара келісіп біреуіңіз ғана қалыңыздар қандай критерийге қарайсыздар болмаса өзара дауысқа саласыздар ма кім, кім қалатынын тезірек шешіңіздер да іске кірісіңіздер сондай жағдайда мен бәріңізді де қолдаймын ал мынандай болатын болса енді айтқан екерін халықты алдау аңқау халқымыз тағы да алданады олар бізге сеніп отыр осылай бірнәрсе шығар деп шығарар деп ал біз не істеп жүрміз әрқайсымыз жеке басының амбициясынан аса алмай отырмыз менің атым шықсын менің атым осын, мен сенімдімін мен көп дауыс жинаймын деп бос сөз бәрі осыған дейін жаңа халықшыл болып ұлтшыл болып патриот болып жүргендеріңіз шын ба өтірік пе дәл осы жолы көрінеді енді мен көбісінің көңіліне тисе де айтайын бұдан кейін бекер масқара болып қаласыздар халық онан кейін бізге тіптен сенбейді бұлардың айтып жүрген сөздері бекер екен халықты ойлағандары бекер екен дейді және ол халық түсінуге болады менің айтайын дегенім осы мына халық қада көрсін кімнің не істеп жатқанын өз басымен бұл істерін құптамаймын халық көріп отыр халық сеніп отыр бізге әлде де болса әлде де болса кеш емес біреуін қалыңдар да қалғандарын кетіңдер бар жоғы жиырма тоғыз ақ орын жиырма тоғыз округ сықыл жерден бір бір адамнан қалыңыздар өтініш сіздерден халықты ойлайтындарыңыз шын болса солай жасаңыздар ал егерде олай болмай әрқайсыңыз өз мүдделеріңізбен кететін болсаңыздар онда бұдан былай мен ұлтшылмын патриотпын деп ә, айтпай ақ қойсаңыздар болады өйткені уже халық сенбейді бізге ал халықтың сенімінен шықтым дегенше бұдан былай бұдан былай мен патриотпын деп айтып халықтың бетіне тікелей қарауға да беттеріңіз болмайтын шығар деп ойлаймын мен енді білмеймін мен әлде де болса сіздердің саналықтарыңызға сіздердің патриоттықтарыңызға адамгершіліктеріңізге сенемін әлде де болса әлде де болса кеш емес біреуін қалдырыңыздар қалғандарын шеттеңіздер соларға көмектесейік өтуіне егерде біз мына митингпен кетіре алмасақ еш болмаса осындай кішкене саңылау қалдырған екен бізге осы арқылы мына жүйеден құтылудың жолын қарастырайық бауырлар мен өз ойым осындай бұл ең бірінші ең бірінші халықты ойлайық бәріміз бәрібір бізге бәрімізге қазақ халықтың қолдауы керек халықтан қолдауы болмай ешкім де ешнәрсе жасай алмайды еш болмаса біз сол мынау парламентке мәжіліске бес үміткерімізді белсенді өткізе алсақ сонда бір нәтиже күтуге болады өйткені біздің мынада бес мың адамның митингте жүріп айтқанын естімесе бұлар бес адамның парламенттің қабырғасында айтқаны олар реакция береді парламентский запрос деген болады бұлар жауап беруін талап етеді сондықтан парламентке өткізуімізге тырысуымыз керек бәріміз және де бұл бесеу өтсе де мейлі ол парламентке бұлар миссиясы бір қарын сары майға бір құмалақ болып ену миссиясы сондай бұлардың кірген соң ішінен шірітуге болады басқа депутаттарды сөйтіп күннен күнге көбейеді мен білмеймін бұл жүйені басқа қандай жолмен кетіреміз митингке шығармайды шықса да халық жиналмайды Ә, жиналған халықты атады асады қудалайды басқа қалай қандай жолмен кетіреміз енді мынау бұның алдында пессимистер болды бәрі қуыршақ ә, бәрі өтірік сайлау деп мен сонда да үмітім болған шындап егерде бір ауызды болып әр округтан бір кандидатты шығарып белсенділердің арасынан соны қолдасақ сол кіргізуге мүмкіншілік болады ғой деп ойлағанмын мен сондықтан сеніммен осы іске кіріскем ал мынандай жағдайдан кейін мен сенімім азайып бара жатыр күннен күнге қазір сол түсіп жатқан әрбір белсендіде мизерный ғана шанс бар мизерный Егерде оның өзінде де жалғыз қалса брокерттан, соны қолдануымыз керек еді біз соны пайдалануымыз керек еді соған күресуіміз керек еді соны өткізуге ал орынның орнына біз әркім жеке басын ойлап ешқайсысын кеткісі келмейді дәл осы жерде мен анау еркін рақышев ағамыздың бір комментарийінде жазып еді өзінің постында осындай өстіп айтқан не қылып бір бірімен келісіп біреуін қалыңдар деп сонда еркін аға жазған еді біздің оппозиция өледі дейді бірақ өз айтқанынан қайтпайды дейді ол дұрыс болып отыр енді сондай нәтиже сол сол кісінің айтқанын дәлелдеп отыр осы жаңағы үміткерлеріміздің бәрі түсіп отырған енді бұл дәл осы қуанатын жағдай емес бауырларым мен тоғыз пайызға сенімді болып отырмын бұл жерде өтсе біреу ары кетсе екеуі ғана өтер атақ қалғандары өтпейді менікі енді математика емес бірақ осы жаңағы сандарды санау бұл простой арифметика ғой қазақпайша төрт адам ба жүз пайыз төртке бөлінеді жиырма бес пайыздан деп есептейікші ал ана жақта аманатты жүйе оның 30 пайыздың дауыс қалтасында әрине олар бір пайыз артық жинаса да сол өтеді аманаттікі мен және де бұл мынау партиядан бір мандаттық жүйемен түсіп жатқандарға заңсыз деп есептеймін бұл совсем қате нәрсе бұл тағы да халықты алдау біз тағы да алданып отырмыз ойбай 29 орын халыққа беріліпті жаңа мажаритарлық жүйемен жақсы болды деп ойбай салып қуанып жүрсек бұлар партиялық партиядағы адамдарды әкеліп адна мандатына тағы тіркеп жатыр не үшін тіркеп жатыр әрине белсенділерді өткізбеу үшін сондықтан тіркеп жатыр солар өтеді және де мынау сайлауға түсіп жатқан белсенділер ешқайсысында да былайша кедері келтіріп жатқан жоқ дәл оларға қазіргі жағдайда белсендердің көбірек түсіп ар округтан он он бес болса тіптен жақсы бар жоғы жүз дауыс он он бес адамға бөлінеді соны ойлап көрдіңіздер ма сонда кім өтеді әрине осы процент қалтасында бар нұраманаттың үміткерлері өтеді жаңағы арамызға кіргізген біз соны түсінбей жүрміз ба или бәрібір сол қырсықтығымыз ба алаяқтығымыз ба жоқ әлде атақ құмарлығымыз ба неге келісіп біреуін қалдырмасқа шын халықшыл ұлтшыл болсаңдар патриот болсаңдар мен өз ойым осындай сол үшін шығып едім мен мынау бүгінгі кешегі бүгін көріп жатқан нәрселерден елдер қуанып жатса мен наоборот осыны көрген сайын шенім азайып жыларман халде отырмын қазір қазақ тағы да алданып отыр халық алданып отыр осы билік өзі айтқанын істеп отыр тағы да бізді кішкентай балаға ұқсатып ойнау алдап отыр ғой бұлар тағы да алданып отырмыз сондықтан бауырлар мынау үміткерлер әлде деп сойлаңдар кеш емес кеткен миллиондарың кетсінші сол қазақ үшін халық үшін құрбандыққа шалыңдар сол миллионды қайда қалмай жатқан ақша ол қазақтың байлығы қайда кетпей жатыр еш болмаса бес алты белсендімізді шын шынайы белсендімізді өткізсекші сол